За энэ удаагийн видеогоор та бүхэндээ variable changes гэсэн триггерийг хэрхэн ашиглах талаар зааж өгье. За тэгэхээр энд болохоор нэг lead гэдлийг асааж унтрааж байгаа юм зүйлийг бүгдээр өнөөдөр хийж сурья. За үүний тулд бүгдээрээ lead гэдгээ болохоор за lead гэж хэвтийг ойлгомжтой нэрлээд за тэгээд lead-эндээ бүгдээр trigger нэмэх төлөвөө нэмэх хэвээр stage нэмэх хэвээр За би Fleet Icon.com-ос болохоор улаан болон цагаан өнгөтэй lead data тавьсан. За ингээд бүгдээрээ lead-ийнхээ төлөвийг lead on гэж нэрлэлчий. За мэдээж ингээд асан төлөвтэй байх юм чинь нөгөө цагаан lead нь улаанаар болж асах хэвээр тий. За тийм учраас би цагаан lead-эн дээрээ шууд улаан өнгөөр татгдсан lead-ээ давхарлаад байрлуулчихъя. За ингээ бүгдээр лиднийхээ төлөвийг нэмсэн. За энэ төлөв дотор бүгдээр одоо лиднийхээ дээдлэлт нь гэрлийн цацрагийг нь гэрэл ингээ тархаж байгаа юм шиг дугуй дүрсээр зурчий. За та бүхэн гэрэл гэрлийн цацраг байдлаар хийж болно. За эсвэл дугуй дүрсээр ингээд гэрэл тархаж байгаа юм шиг харуулж олно. За би энд болохоор тархаж байгаа байдлаар буюу shape-ийн улаан өнгөргөөд gradient more gradients гэж аваад За transparency буюу тундлалчлалтыг нь болохоо би 50 дээр тохируулчихъя. 50 дээр. За та бүхэн харж байгаа тунгалгчлалтаа тийг нь тохируулаарай. За тэгээ энийг өдрөө copy paste гэдэг олныг давхарлаа байрлуулчих. За дараагийнх нь 60 60 та өгчээ. За За мөн адилхан shift field гэдгээс gradient, gradient гэдэг За тэгээд дараагийнх нь transparency jar дээр байлуулж. За гэх мэтлэн та бүхэн энэ дугуй дүрсээрээ хэдэн ч удаа давхарлаа тэгтхэн гэрлийн тал тал дэшээ цацарч байгаа юм шиг зураглыг харуулж байна. За тэгэхэд бүгдээрээ transparency-г нэмий. За гэх мэтлэн бүгдээрээ хэд хүнтэй өдөрс байрлуулж болно тийм ээ. За би бол keyboard-ын дээр стандарт control C, control V төвчний хавсал ашиглаж байгаа. За тэгээ объектыг шилжүүлэхдээ бол control дугаа шилжүүлэх сумнуудаа дараад хийж байгаа. За та бүхэн бас дандаа keyboard-ын дээрээс ажиллавал таны цагийг хэмнэнэ. За дараа нь бүгдээрээ энэ унтраалгын энэ холбож салгах зорилготой зураасыг дээрээ switch. За англиар бол унтаалыг switch гэж хэлдэг учраас үүдээ switch гэд нэрлэе. За тэгээд switch нь мөн адилхан нормал буюу хоёр өөр төлөвтэй байна. За ингээд бүгдэрийг төлбөө нэмье. States, edit state, тэгээд duplicate state. За энэ state буюу төлбөө бүгдээрээ speech on гэж нэрлэе. За энэ нейтралга бол яг хөө normal switch on гэсэн хоёр өөр төлөвтэй байгаа гэсэн үг. За мэдээж switch on гэдэг нь бол энэ хоёрын дамжуулагчийн хооронд нь холбох хэвээр. За ингэж өртөө идэж байрлуулад. За өнөөдрийн хамгийн чухал зүйл буюу энэ хувьсэгч нэмэх. За variables гэсэн цонхонд нэмэх тавчтаад name дээр switch гэж өгөөд За type юм болохоор гурван өөрчлөлт төрөл байгаа. За энэ true false за гэсэн төлөвтэй байна. За тэгэхээр саний switch bar гэсэн хувьсгчл true false хоёр утгын аль нэгийг л авах гэсэн үг. За ингээд бүгдээрээ adjust variable гэсэн нэг триггер байдаг. За энд switch bar сонгоод not assignment. За when гэдэг дээр нь бүгдээр user click object нь үүдээ switch. За switch гэсэн line дээр дарахаар дарахаар саяны switch баг гэсэн үсгийн утга нь эсэргээрээ солигдно. True байвал false болно, false байвал true болно. За ийм үйлдэлийг сая бүгдээр хийчлээ. За дараа нь бүгдээрээ нөгөө lead гэрлэнийхээ төлөвийг нөхшлээ. Change state of за lead. За тэгээд lead on. За хизээх variable changes хувьсгчийн утга өөрчлөлт ямар хувьсгчийн switch var. За ингээд нөхцөлөө switch var-ийн equal to value true. За энэ switch var гэсэн хувьсгчийн утга нь true байх юм бол lead эсэж байгаа төлөв нь харагдана. За pause сайхан бол одоо эсэргээр байна гэсэн. Change state of lead. За одоо lead on биш normal. За when нь болохоор variable changes. За variable нь болохоор switch var. За ингээ бүгд төр condition switch var-ийн false гэсэн утга байна гэсэн үг. Switch var-ийн утга false-тай тэнцүү байх юм бол lead гэсэн object-ийн normal төд нь гарч ирнэ. За үүнтэй адилхан бүгдээрээ switch-ийг гомн адилхан удирдах хэвээр. За change state of on object нь болохоор switch switch on За хизээ гэхээр variable change нь адилхан. Үсгийн утга өөрчлөлт. Өөрчлөлт гэсэн. Variable change за variable switch var. За ингээд switch var-ыг хэлж. За value нь value var хийгээ. За тэгээд Окей. За одоо унтраалгын бүгдрээ салгаастай байгаа ёстой. За switch normal switch to state normal. За when бол variable changes switch var. За switch var equal to false. За ингээд бүгдээрээ тэрүүрүүдийг бүгдийг оруулсан учраас шалгаад үзье. За хамтраалan гэдэг талаар хэлж байна салглаа. Хөндлөлөө. За энэ. За ингэ бидний зарлал болсон анхаарал төвсөн та бүхэндээ баярлалаа.